Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchangizga kattadan katta rahmat qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun video davomida 27-o'yinimiz prizlar ro'yxati bilan tanishib o'tasizlar. U videoni oxirigacha ko'rishingizni iltimos qilaman. Shuningdek 28-o'yinga start beramiz. Hammatona burtbori muhim, dar davom video ro'yxati g'olibi bo'zi 27 qatti shinos meshen. Bad biz hech kim bo'ljibash start dedim. o'yinimiz, ya'ni 28-o'yinimizga start berdik. Bemalol bilet olishingiz mumkin. Kim pul yutgan bo'lsa ham bilet olsa bo'ladi. O'yinimizda obshi bilet soni 600 ta bo'lmaydi, 499 ta g'ana bo'ladi. Priz soni 62 ta. Glavni priz bir dona 100 ming rubl, bir dona 20 ming rubl. Qolgani 7 mingdan, 8 mingdan, 6 mingdan, 5 mingdan, 3 mingdan, 2 mingdan pul konvertlari bo'ladi. Prosa hammasi sizlar uchun faqat o'z omadingizni sinab ko'ringizlar. U qayta bo'lsa, bu qayta chiqmasin degan umiddamiz. Albatta, kim pul yutgan bo'lsa, xalasa shunga shu raqamga shuncha chiqibdi menga keyingi o'yinga bilet ber desangiz bilet beramiz xohlasangiz pulni albatta whatsappga chek e, nima deydi tanlasangizlar ismingiz telefon raqami yozing chekni jo'nating tamom biletingiz boradi ham ona burib borib o'zi biz hashba o'p shu biletasi ya'ni 499 e, dona bo'lsa 600 дона 499 дона приза 62 дона главный приз 1 дона 100 000 рубль 1 дона 20 000 рубль бо 7 000 8 000 6 000 3 000 2 000 пулой конверти ҳамин бурткардаги суматон қатӣ мешавад билета бигирем бозӣ ба иштирок кунед инамин сбербанк ватсап нархи билеташ 500 рубл ҳама каса лайкҳое мезинем Yep. Hoji Kuzbek laqay jigaro hamma saday Yakun Pariz yovon Birat Turkmaniston Tojik Uzbek Bapesh Moshinchavu Katesh Salom Kalxoz Obod Salu Melin Obod Xatlon Junam Zuray Jami botu Kuray Samon Porobotu Kukara Kukukuku Mercedesu Opel Segere tu Ultima BMW, Toyota e Serve